Uh, Robežu kultūras un izglītības centra vadītājs Anita Megriklinīska. Labvakar, es kā iedzīvotāji un arī kā kultūras centra. Labi. Uh, un tad mums ir ieradušies divi pārstāvi no būvvaldes, uh, Māja un Ainā. Māja ir jaunā būvvaldes vadītāja. Um, tātad šī vakara struktūra ir tāda, kad sākšu ar vienu jautājumu visiem deputātiem. Tad es nolasīšu iesūtītos jautājumus, un tad es došu vārdu jums, varēsiet uzdot uh, jautājumu. Tad uh, deputāti iecienītākais jautājums, uh, kas jūsuprāt iepriekšējā periodā ir paveikts ļoti labs un vērtīgs tieši drošos kundicācijas ar jums jābūt. Es atceros priekšsādātājiem došu vārdu. Es domāju tieši to, par ko viss, viss vērtīgākais, ko mēs esam kopā paveikuši, tas ir mūsu pirmskolas izglītības iestādes piemūde, ko mēs esam šogad uzbūvējuši un, un par ko, es domāju, ka visi mēs esam ļoti priecīgi. Paldies! Labvakar! Es esmu vietnieks izglītībā kultūras un sporta jautājumu pamatā es ar šiem jautājumiem arī nodarbojos pašvaldībā, bet nu, esam arī deputāts, līdz ar to arī piedalos arī visu lēmumu, lēmumu pieņemšanā. E, es esmu robežu, nu, nu pat kā priekšētājs teica, ka mums robežos mēs esam uzbūvējuši vai, vai rekonstruējuši pēc tam oficiāli esam bērndārzu un, e, un praktiski ar šo rekonstrukciju, ar šo rekonstrukciju mēs praktiski esam nodrošinājuši visiem bērniem principā jau sākot no pusotra, pusotra gada. Protams, varbūt var būt kādas, kādas tur problēmas tiem bērniem, kas sasniegs pusotru gadu nākošā gadā, teiksim, janvārs, februāris, bet, nu, mums vēl rezerve, līdz ar to es ceru, ka, ka mēs nodrošināsim pilnībā. E, tāpatās mēs esam nedaudz, jūs esat manījuši pašā rokas centrā, ir tāds viņas, ir eh, veiktas, ir uzlabotas eh, un eh, kas nav izdevies varbūt, jā, kas nav, kas nav izdevies, izdevies pats galvenais, es domāju, pats būtiskākais, nav izdevusies tieši satiksmes drošība robežu centrā. Iet runa, iet runa par gāju pārējām vai attiecīgi, attiecīgi luksaforiem, varbūt vēl kādām tām lietām, kuriem es tā neesmu īsti liels speciālists, bet eh, deputātu, deputātu sanāksmēs, sēdēs šis jautājums nepārtraukti izskan nu, un dažādi veidi solījumi, bet nu neiet uz priekš šīs lietas. Un tas es uzskatu, vis, nu, visvairāk nav izdevies. Mums būtu jāatrisina. Varbūt līdz gada beigām vēl atrisinās, jo dot kaut kādas cerības, cerības uz šo jautājumu, bet viņas ar vien vairāk, ar vien vairāk viņas šīs cerības pazūda. Nu, tā pamatā, ja būs kādi jautājumi, tad jūs. Nu, kopumā viss novadēja bez robežu. Bērnās arī zaļpožā, tas pats ir izdarīts, un līdz ar to kopumā mazie bērni tiešām varēs nākt bērnās, un mums nebūs jāmeklē citur. Tad pa novadiem tāpat ir, mēs esam darījuši, kas ir saistībā ar ūdens saimniecībām. Nu, vienīgais robežos mums nav attīrīšanas iekārtas visi kārtībā, bet arī saimniecība te, kur nāk, kur ūdens ūkņa ārā, bet kurā, kas ir virzās uz mājām, un tur tā, tas nav izdarīts, un tas nākotnē mums notiek jādara. Nu, galvenais 810 robežiem bija. Tā kā prieks, visi, kas gāja un skatījās, tas bija tiešām varētu. vakar. Jā, Jānis jau tu pieminēja, robeža 810, kurus parasti es cenšos iz, šogad izcelt visos, visās tikšanās reizēs, visos ciematos. Tur bija, es uzskatu, norganizēt ļoti, ļoti augstā līmenī ar, ar, ar ļoti labu apmeklētību. Tāpat es eh, gribētu pastāstīt, ka šajā gadā eh, ne, ne tikai vairs sarunu līmenī, bet arī sarakstas līmenī tiek eh, organizēta autobusu galvokuma pārcelšana no centra uz, uz aprūpas centra ēdelveisiem. Lēnām, lēnām tā lieta tiek kārtota, pagaidām gala rezultātu nav, būs pie, pie kā strādā to nākamajā gadā. Tad, nu, tas arī viss no mans puses. Vakar vēlreiz. Manuprāt, ļoti būtiski būtu uzsvērt to, šī gada budžeta pieņemšanu, kas mums ilga turpat vai četrus mēnešus. Un mēs ļoti smalki viņu sadalījām pa darāmajiem darbiem. Un uh, tādējādi naudu iesaistot uh, konkrētām lietām, skaidri zinot, ko mēs izdarīsim. Un par šiem gadiem mēs esam spēruši lielu solis priekšu jautājumā, ka mums nav attīstība vairs reiz četros gados mums vēlēšana. Mums ir attīstība tālu, kādiem būtu jābūt. Tas, kas ir jādara, to mēs darām īsti. Ja bija eh, zaķinojuši vidusskolē rekonstrukcijas uzdevumu darbu, visi paveikla varētu būvēt, mēs to darījām. Ja bērnās bija jābūt, mēs to būvējām. Skola, nu, vienīgi robežu vidusskola, manuprāt, mazliet bremzējās dīvainas nesakatības notiek, tad tur ir skiču projekts, tad vēl kaut kas, manuprāt, viņi varēja būt iesākumi, ja notiek būvniecības darbi. Manuprāt, ka mūsu attīstība notiek plānveidīgi uz priekšu, tāpēc nepieciešams mēs rešķinām. Svētku nedēļa visiem pie labajiem darbiem eh, uzskat, ka robežos tu ideālam ir eh, bērndārs, eh, kultūra, mākslas skola un kas vēl? Kas vēl? Kas vēl? pie labajiem darbiem vēl gribu pieminēt, eh, kad eh, mēs esam izvēlējušies eh, ciemat, ciemat labāko kandidātu, ciemat vadībai, kurš ir uzsācis reorganizācijas uzņēmumā un apņēmies strādāt pēc zaudējumiem, līdz ar to līdzekļus varētu tikt ieguldīt citur. tas ir 10 kB darbs un, un eh, piekrīt Antonam Cibuļskim, ka eh, tas ir pie darāmiem darbiem, kad eh, robežu centri, kā ir pārējais apgaismojums un, un ielu un koncepcija vispār ir nepieciešama tāda. Nu jā, un darām ceļu tāpat ir, bet mūsu attīstības daļa ir atradusi iespēju ar Eiropas līdzekļiem sakot <clears throat> ceļu, tas nav daudz, bet iesākumam ir 10 km. Cerams, ka turpmāk būs vēl kāda projekta, kur varēs piedalīties ar Eiropas naudu. Paldies, priecīgs svēts! Tas būtiskākais, kas eh, šogad ir paveikts, noteikti, kad ir bērnu dārza rekonstrukcija izstrādātais robežu vidusskolas rekonstrukcijas projekts, kas paver mums cerības nākamajā gadā eh, šo rekonstrukciju realizēt, kas, protams, arī nes sev līdzi arī zināmas problēmas, bērnu izvietošanu mācību procesā un tā tālāk, bet tā, pie, pie tā mēs ļoti aktīvi strādājam. Tas vēl būtiskais, kas mums bija līdz šim liela problēma, ir, kā jau minēja Aivars, tas ir jā, ciemats būs kapitāla sabiedrība, komunālā saimniecība, kas um, šos divapus gadus ir, uh, kurš mēs esam deputāti, ir viens no sāpīgākajām lietām, kas mums ir. Un ļoti liels cerības liekam uz mūsu jaunu valsts locekli. Um, un pagaidām viņa darbu nevar komentēt, bet um, viņam ir saudzējošais trīs mēnešu periods, bet noteikti pēc tā arī būs mūsu viedoklis. Un, un vislabāk jau darbi rādīs paši par sevi. Nu jā, tas tā. Paldies. Kā jau, kā jau šeit jau viss dzirdējāt, jau daudz kas tika izstāstīts. Vairāk būtu no zaķumūjuša gala, tad uh, saistībā patās arī netika pieminēts, kad uh, arī ūdens saimniecības projekts Silabrogā tika realizēts arī Zaķmuižā, Tumšupē, nu arī Ropažos, jo tas arī tiešām ir ļoti liels darbs, bija liels laiks periods, kamēr projekta realizācija, izstrādāšana un pēc tam realizācija, bet visi šie projekti ir veiksmīgi realizēti. Nu, tāpatās arī, <clears throat> iet saistībā par Zaķmuižu, tad arī pabeigti bija arī pēdējie mājas siltināšanas projekti. Un nu, tā, pārējais jau principā viss. Daudz mums ir tik izstāstīts. Paldies. Jā, labvakar. Kolēģi jau te daudz ko gandrīz visu pateica, bet nu, palika jau man atrasti, ko vēl teikt. Un, uh, daudz esam pastrādājuši pie lauka ceļiem, kas tieši uz robežas centru varbūt mazāk attiecās, bet uh, vairāk attiecās uz uh, skolēm pārvadājiem autobusiem, ceļiem, kuriem brauc, tie ir uzlaboti. Tāpat tās pie satiksmes drošības, prāt. Vietējām ielām esam pastrādājuši, parādījušies pirmie gulošie policisti, tas jau nav viss, vajadzēs jau vēl kaut kur, un eh, tāpēc tās ir informācijas palielinājums parādījies tādas lietas. Protams, pie drošības jau daudz kas jāstrādā. Tas ir būtu īsumā visu. Paldies. bet tālāk pieejam pie iesūtītajiem jautājumiem. Un pirmais jautājums ir, kad iespējamas vai jau ir zināmas kādas izmaiņas autoceļu B4 Rīga ērģa rekonstrukcijā? Šis jautājums ir priekšsēdētājs. Jā, šis ir valsts ceļš un <clears throat> kā es, kā es atceros, tad uh, viņš joprojām tiek atlikts no gada uz gadu. Un, teiksim, konkrētas informācijas par, par kurā gadā šī rekonstrukcija tiks veikta vēl nav. Bet noteikti mēs arī vēl painteresēsimies un, un šo jautājumu atbildēsim, kā mums iedās no Paldies. Otrs jautājums ir, par ceļu no robežiem līdz tumšutai. Vajag plānot šo ceļu posmu apstrādāt ar pretputekļu apstrādi. Par šo ceļu, kā mēs jau zinām, pārvietojās gan sabiedriskais autobus, gan skolēna autobus, un arī ļoti daudz mūsu novada iedzīvotāji savos ikdienas darbus. Ko es jums gribētu pateikt, arī šis valsts ceļš V75 Un tāpat tās kā E4, arī mūsu solim no gadu uz gadu, bet solījumi palikuši vēl tālāk. Bija cerības jau uz šo primāro apstrādi melnā saiguma pretprotekli saucamā. Bet, nu, konkrēti solīt mums nekā patreiz nevar. Iesatītāji jautājumi beigušies. Lūdzu, jums kāds iedzīvotāji uzdodiet tādu jautājumu